kekasih syah dalam penantian Mengapa dulu kau nyalakan Pelita di dalam hati Kini kau padamkan Bagaikan layar yang patah dalam pe